तपाईँलाई म पठाइदिन्छु भरै तपाईँलाई मैले पढाउँदा त सजिलो हुन्छ नि त यो <laughs> अब तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हो यसरी यो क्यानभामा साइन इन गरिसके पछाडि के गर्नुभयो के चाहिएको त एउटा सेलेक्ट गर्नुभयो होइन युट्युब ब्यानर थम्नेल पोस्ट अथवा के चाहिएको सेलेक्ट गर्नु टक्क त्यो क्लिक गरिसके पछाडि भित्रपट्टि चाहिँ आयो यो किसिमको अब यो किसिमको आइसके पछाडि तपाईँले अब टेम्प्लेट्स भन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन टेम्प्लेट्स भनेको अब यो भनेको अलरेडी चाहिँ डिजाइन भइसकेको त्यो किसिमको पनि तपाईँले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ जस्तो लेट सपोज चाहिँ तपाईँले यो छान्नुभयो अरे मानौ यो के हो त एउटा टेम्प्लेट्स हो अब यो तपाईँले मजाले आफूले कस्टमाइज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नै हिसाबले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको यो आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यस पछाडि आफ्नो च्यानलको नाम यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गरिराख्नु भएको आफ्नो कम्पनीको चाहिँ वेबसाइटको लिङ्क यहाँ राख्नुहुन्छ सब्सक्राइबको बटन त तपाईँले यहाँ राख्न मिलिहाल्छ होइन लेट सपोज यो चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू यहाँबाट छान्ने भयो अब फेरि यतापट्टि साइजमा तपाईँलाई देखाइरहेछ यो साइजमा तपाईँले के के देखाइरहेछ भन्दाखेरि टेम्प्लेट्स भनेको छ टेम्प्लेट्स भनेको यिनी यही कुराहरू हो एलिमेन्ट्स भनेको छ एलिमेन्ट्स भनेको अब फेरि तपाईँले यहाँभित्र चाहिँ केही धेरै कुरा थप्नु पऱ्यो भने एलिमेन्ट्स भयो होइन जस्तो अब युट्युबसँग रिलेट तपाईँले चाहिँ यहाँ एलिमेन्ट खोज्न सक्नुहुन्छ युट्युब भनेर खोज्नुभयो भने अब युट्युबसँग रिलेट के छ यहाँ त तपाईँलाई यहाँ एलिमेन्ट्स आउँछ यसलाई फेरि तपाईँले ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन यसरी तपाईँले यहाँ ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ चाहियो भने अब चाहिएन भने केही फरक परेन सो इलिमेन्ट्स यसलाई भन्छ है हेर्नु है एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा सेक्सन छ हेर्नु है सातवटा सेक्सन छ तपाईँले यो सातवटा सेक्सनमा के के हुन्छ म तपाईँलाई भन्दैछु है जस्तै टेम्प्लेट्स भनेको यही कुराहरू भयो अब दोस्रो भनेको तपाईँले इमोजी एलिमेन्ट्स भनेको अब केसँग रिलेट चाहिएको तपाईँले एलिमेन्ट्स तपाईँले यहाँ तान्न सक्नुहुन्छ अर्को भने चाहिँ यहाँ अपलोड्स भने छ अब यहाँ तपाईँको फोटो राख्नु पऱ्यो भने त अपलोड त गर्नु पऱ्यो नि सर हो कि नै अपलोड नगरिकन त यो त आउँदैन लेट सपोज मैले चाहिँ कुनै कुनै कुरा चाहिँ म अपलोड गर्न चाह्यो होइन अपलोड गर्नु पऱ्यो अरे लेट सपोज मेरो फोटो चाहिँ मैले चाहिँ अपलोड गर्नु पऱ्यो अरे यहाँ भनिसके पछाडि अब मेरो फोटो खोज्नु पऱ्यो सबभन्दा फर्स्टमा यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर मेरो फोटो नै नरहेछ के हो यहाँ लेट सपोज मेरो फोटो अब होइन तपाईँले आफ्नो फोटो यसरी अपलोड गर्ने हो होइन अपलोड गरिसके पछाडि अब यहाँ कहाँ आउँछ त ऊ यहाँ आयो है अब यही फोटोलाई तपाईँले यहाँ के गर्ने हो त चेन्ज गर्ने हो यसरी चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्ने हो राइट यो यहाँ आएर ड्र्याग गरेर तपाईँले अब ड्र्याग माउस चलाउनुहुन्छ कि त्यतिकै चलाउनुहुन्छ तपाईँले ओके माउस भयो भने त अब माउसको ट्याक्कै चाहिँ अब लेफ्ट क्लिक गरेर तपाईँले सर तानेर ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि अपलोड मुनिपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेक्स्टहरू छ अब जस्तो टेक्स्ट भनेको अब यहीँ पनि तपाईँले एडिट त गर्न मिल्छ तर अन्य टेक्स्ट तपाईँले एड गर्नु पर्यो भने लेट सपोज अब यता पनि लेख्नु छ अरे तपाईँले कहाँबाट लेख्ने त भन्दाखेरि यो टेक्स्टमा जाने टेक्स्ट गरे पछाडि यसरी आयो तपाईँको होइन अब यसमा तपाईँले लेख्ने हो अहिले अब यो चाहिएन भने फालिदिने है टेक्स्टहरू भने यसरी तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अर्को अब अडियोहरू अब तपाईँलाई चाहिराख्यो भने अडियोहरू हाल्न सक्यो इमोजी होइन फेसबुकमा पनि इमोजीहरू हुन्छ होइन इमोजीहरू आफूले राख्न चाह्यो भने यो इमोजीहरूलाई यसरी ल्याएर राख्न सकियो है यो किसिमको इमोजीहरू गर्दै गर्दै गर्दै यो किसिमको कुराहरू चाहिँ यहाँ यो चार पाँचवटा सेक्सनबाट चाहिँ हामीले मिलाउन सकिन्छ गर्न सकिन्छ है त सर क्लियर हुनुभयो तपाईँ अब यो तपाईँले धेरै कति पनि गाह्रो छैन तपाईँले मजाले दुई चार पटक प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गए पछाडि यो टेक्नोलोजी भने के त भन्दाखेरि चलाउँदै गए पछाडि आफै हुन्छ कि सर होइन तपाईँले आफ्नो इच्छा राखे पछाडि तपाईँले चाहिँ चलाउँदै गए पछाडि दुई चार पटक प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि आफै आउन थाल्छ क्या है सो अहिले अब तत्काललाई चाहिँ हामीले छिटो छिटो कामहरू गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले तपाईँ फ्री हुँदाखेरि आफैले प्रयोग गर्नुहोला म सिकाइदिन्छु अहिले तत्काललाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ ब्यानर चाहिँ म आफै तपाईँको बनाइदिन्छु हुन्छ सर ओके उसो भए हामी के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा मेन पहिलो कुरा त मलाई चाहिएको छ फोटो होइन फोटो अब फेसबुकमा क्वालिटी छ कि छैन नभए हामी फेसबुकबाटै हामी तान्छौँ आज चाहिँ म आफै गरेर गर्छु तपाईँले फ्री भएको बेला चाहिँ तपाईँले यो प्र्याक्टिस आफै पनि गर्नु होला है त sir Amilan Vatrai. Okay, yeah, what I. Only so keep on starting. यहाँबाट हामी जाउँ मेरो नेटै कति स्लो रहेछ त एकदम स्लो <laughs> तपाईँको तपाईँसँग फोटो खिच्नु भएको केही छ र अथवा यसलाई नै प्रयोग गरौँ हुन्छ होला है यसलाई नै ठिक छ यसलाई नै प्रयोग गरौँ अर्को छ भने पनि एरमियाबाट ठिकै छ त्यसलाई नै प्रयोग गरौँ होला हामी यसलाई पछाडि तपाईँले यसो क्वालिटी खिचेर आफैले पनि कि तपाईँसँग अरू अरू कुनै फोटो छ र सर तपाईँसँग क्वालिटी फोटो अहिले ओके त्यसो भए यसलाई नै अहिलेलाई प्रयोग गरौँ मिलान भनेर यसरी अब नाम सेभ गर्यो है अब सेभ गरिसके पछाडि अब यसलाई त के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ राख्नु छ नि त अब हामी अपलोड सेक्सनमा जान्छौँ यसरी अपलोड सेक्सनमा जान्छौँ यसलाई हामीले यहीँबाट अपलोड गर्न पनि मिल्यो अब यहीँ छ भने त यसरी ड्र्याग गरेर गर्न मिल्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्छ नि यसरी तपाईँको यहीँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न मिल्यो यदि चाहिँ यहाँ अब अपलोड गर्नु परेको भए हामी अपलोडमा गएर के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि जे नाम चाहिँ यहाँ दिन्थ्यौँ त्यही नाम चाहिँ यसरी हामीले सर्च गर्थ्यौँ र सर्च गरिसके पछाडि यसरी आइ नै हाल्थ्यो आइसके पछाडि हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर ओपन अपलोड गर्ने अब यो भयो पछाडि यसलाई हामीलाई चाहिएको कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ हो होइन ठिक छ अब तपाईँको च्यानलको नाम के छ भन्दाखेरि मिलान भट्टराई होइन मिलान भट्टी टटराई बटराई अब hmm. यहाँ मुनिपट्टि अब तपाईँले आफ्नो प्लेटफर्म भनेको अब अहिले मल्टिभर्सिटी डट कम राख्दै भयो होइन W W dot business multiversity dot com राख्दै भयो अब सब्सक्राइब अरू खासै अरू अब अहिले सिम्पल यति राख्यो पनि भइहाल्यो क्या सर Hmm. धेरै कुरा केही चाहिएन नि त अब यति भइसके पछाडि अब बाँकी अब मैले अघि भने नि त अब तपाईँलाई साइडमा इमोजीहरू राख्नु पर्यो भने यहाँबाट hmm. गएर आफ्नो खुसीको इमोजीहरू यहाँ तान्न सक्नुहुन्छ होइन hmm. अब ल्यापटप मानौ ल्यापटप ल्यापटप ल्यापटपको इमोजी चाहिँ राख्न मन लाग्यो अरे तपाईँलाई यसरी तानेर अब यहाँ ल्यापटपको इमोजी राख्न सक्यो है यो यस्तो किसिमको चाहिँ ल्यापटपको इमोजी राख्न सक्यो होइन हाँसिराख्यो विभिन्न किसिमको यसलाई आफ्नै हिसाबले डिजाइन गर्न सक्यो अहिले चाहिँ यसलाई सिम्पल प्लेन नै छोडिदिउँ है त अब यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्ने सर यहाँ यो सेयर भन्ने बटनमा जाने सेयर भन्ने बटनमा गइसके पछाडि यस्तो डाउनलोड भन्ने अप्सन दिएको छैन भने माथि स्क्रोल गर्ने है यसरी माथि स्क्रोल गरेर यहाँ डाउनलोड भनेको छ अब डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अब तपाईँले यहाँ पिएनजीमा गर्ने कि जेपिजीमा अहिले अब पिएनजीमा नै गरौँ गर्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्ने यसरी मजाले डाउनलोड गर्नुभयो तपाईँले राइट यसरी डाउनलोड गरिसके पछाडि यो तपाईँको के भयो त युट्युबको ब्यानर चाहिँ रेडी भयो है त सर रेडी भयो अब तपाईँले अब युट्युबमा अर्को के चाहिएको छ तपाईँको लोगो चाहिएको छ नि त हो कि नै सर अब लोगो चाहियो भनेपछि फेरि हामी के गर्छौँ त क्यानभा डट कममै जान्छौँ होइन क्यानभा डट कमले हामीलाई त यो लोगो फ्रीमै बनाउने अप्सन दिन्छ थम्नेल ब्यानर जस्तै अब तपाईँको लोगो कहाँ चाहिँ लोगो ए लोगोमा हामीले के गर्छौँ फेरि टक्क क्लिक गर्छौँ अब यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब कस्तो किसिमको लोगो बनाउने यहाँ मजाले पाइन्छ सर फेरि है लोगो अब तपाईँले आफ्नै हिसाबले चाहिँ यहाँ डिजाइन गर्न पाउनुहुन्छ लोगो बनाउनका लागि पनि अघि जे जे हामीले गरेका थियौँ त्यस्तै हो सबै होइन एलिमेन्ट्स पनि तपाईँले टेम्प्लेट्स पाउनुभयो एलिमेन्ट्सहरू के के राख्ने टेक्स्ट होइन इमोजीहरू सबै कुरा राख्न पाइन्छ अब तपाईँले कस्तो आफ्नो लोगो बनाउने यहाँबाट छान्ने है जस्तो अब यो डिजाइन अब यो टेम्प्लेट्स भयो होइन टेम्प्लेट्स अब तपाईँलाई कस्तो किसिमको लोगो चाहिँ बढी मनपर्छ होइन त्यो किसिमको लोगो तपाईँले छान्ने सपोज अब पहिले अब कुनै एउटा बनाऊ अब पछाडि तपाईँले आफ्नो लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँलाई मन परेको लोगो आफ्नै हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ मैले एउटा सिम्पल लोगो तपाईँको बनाएर चाहिँ राखिदिएँ त्यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिलेलाई एउटा कुनै एउटा अलिकति टेक्नोलोजीसँग रिलेट टेक्नोलोजी लोगो केही छ भने हामीले केही चाहिँ यहाँबाट गरौँ Right. engine, tabanko, technology. you can ni Rambo sa, ina. change the future. Milan Vatra. Milan. Pura yung, uh, Milan Bertrand. यो हिसाबको सिम्पल बनाऊ है सर अहिले तपाईँले पछि आफ्नै हिसाबले चाहिँ बनाउनु होला यो अहिले मैले एकदम सिम्पल सबै कुरा अब यो पनि लोगो बन्यो लेट सपोज अब यो चाहिँ सपोज तपाईँको आफ्नो लोगो बन्यो अब पछाडि आफूले हेरेर तपाईँले मजाले अरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति धेरै किन लोगोमा राख्ने अब एमबी एमबी राखे हुन्छ होला अब बिएम भने बिजनेस मल्टिभर्सिटी भयो एमबी भनेको अब मिलान भट्टराई भयो <laughs> है त अब यसलाई पनि अब त्यसरी नै माथि सेयरमा जाने अनि त्यस पछाडि डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा जाने र यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड मजाले गर्न पायो है अब त्यस पछाडि भनेको तपाईँले तपाईँलाई म यो चाहिँ आफ्नो जिमेलमा चाहिँ पठाइदिन्छु र तपाईँले त्यहाँबाट अपलोड गर्नु होला है त सर जिमेलमा गएर तपाईँको जिमेलबाट गएर चाहिँ कम्पोजमा गएर कम्पोजमा गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको मिलान भट्टराई नै छ है ओके मिलान भट्टराई टिटिआरएआई राई भट्टराई कति छ सर जिमेल जिमेल आइडी के छ हेर्नुहोस् हजुरको यस्तो रहेछ एसएबिडिआई सात बी अँ, हजुर सर एसएबिडिआई सात बी एचओयुएससी हाउस सब स्मल लेटर हो ए फेरि भन्नुहोस् त sir SABDI SA B BE BDI BDI DI हजुर एचओयुएससी ए, हाउस यो हो अ, सब SAD house two fifty six eight SADhouse 256 at the red gmail. Okay. Logo and banner. यो चाहिँ यस्तो भयो यो तपाईँको लो ब्यानर भइहाल्यो अर्को भनेको लोगो भयो तपाईँले वर्ड प्रेसको नि ट्रेनिङ गर्नुभयो सर वर्ड प्रेसको ओके ठिकै छ अब यो सेन्ड मैले गरिसकेँ अब यो गरिसके पछाडि तपाईँको इमेलमा आइ नै हाल्यो त्यहाँ है अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई uh, uh, चाहिँ मेको होस्ट पिन स्टल video chat pin make host allow to record file allow to pin put in allow to record file गरेर चाहिँ तपाईँलाई यो होस्ट मैले बनाउँछु है त को होस्ट पहिला चाहिँ बनाउन मिल्थ्यो नि यहाँ अहिले चाहिँ डाइरेक्ट होस्ट मात्र रहेछ क्या होस्ट